San Juan, sono qui a Luxenia che ormai lo considero il posto ufficiale della facciata moderna qui a Padova. Oggi ho ricevuto un pacco che aspettavo da, da un bel po', non ci speravo così più e lo voglio aprire con te. Yeah. Era quella che mi aspettavo. Grandioso. Grazie mille, <laughs> ci vediamo presto e con la baciata moderna.